尤其是针对，如果你想要放掉一个不好的感情，比如说是一个烂的姻缘，或者是你想要抛弃一段不应该再继续下去的三角关系，我们不妨呢，可以在这一天呢，利用宝光日这一天呢，把这个姻缘呢，好给斩除掉，那我们可以呢，展开一段新的好的缘分。 那宝光日这一天呢，也代表的是我们可以透过月光的部分呢，来帮我们呢，把身上的一个宝石呢，或者是开运小物呢做加持。但是老师要提醒哦，这个加持物品呢，只有一个物品是除外的，也就是粉晶。所以如果你的开运小物是针对求姻缘的，那这个小物呢就不能够透过月亮加持哦。好。 再来就是礼拜二这一天哦，礼拜二这一天呢，我们逢到的是疗病安日哦。那疗病安日呢，这一天同时也是可以做放水的日子哦。但是这个放水呢，只是局限于如果居家里面刚好是有，比如说，嗯，长辈或者是长期有在，嗯，服用那个处方签啊，或者是。 有疾病，好，那我们呢可以呢，在这个地方呢做放水呢，主要是为了要把这个病气呢给放掉。那如果说呢，家中大家的健康都是很 OK 的，那我们呢也可以透过这个方式呢来做除晦气的一个部分。那为什么要做这个步骤呢？因为毕竟呢，目前呢是呃闰四月，那闰四月的部分呢。 我们主要呢是希望能够可以补寿，哦，那再来就是可以帮贴寿的部分。所以如果尤其是家中有长辈跟你是同住在一个屋檐下的，不妨哦，我们可以在这一天呢，也就是礼拜二这一天呢放水。那这个放水呢，主要是在我们的这个呃，把这个由北往南，好，那怎么放呢？ 哦，是用泼的方式去放，哦，由北往南的方式把这个水泼出去。那切记哦，这个水的方式呢，哦，请务必是要是呃，比如说有添加了酒精的水，或者是有添加了漂白水的水分，那务必要在早上的四十，也就是早上的九点到十一点的时候呢，去做这一个呃泼水的动作，好来做放水。 啊，那这个呢，就是有象征的呢，是把我们这个病气、哈，晦气呢，哈，给抛除掉。那这样子可以让家中的这个病气跟晦气呢，可以代谢，哈，除掉一些。啊，大家可以参考一下，哈，不妨透过这个疗病安日的这个日子呢，哈，除掉家中一些病气，好，那可以让这个磁场呢有净化的一个功能。 好，那同时也要提醒哦，礼拜二这一天呢，有一个生肖是不宜做这一个部分哦，就是属猴子的朋友。所以家中如果啊有属猴子的朋友，那你就不能够做这一个呃放水哈除病气的部分哦。我们就是另外在呃针对老师以后的日子，如果有提到相关的日子，我们再择用，好不好？ 再来呢，就是礼拜三的部分了。礼拜三呢，逢到的是火星日。那火星日呢，它代表的是在这一天呢，是不宜去做动工的哈，尤其是针对厨房哦，好的去盖这个灶哦，或者也就是我们现代的这个炉子的部分啊。因为呢，在这一天呢去做这个部分的话，以后呢可能就是，比如说比较容易会引起这个。 火灾啊，或者是说对于这个家运的部分哦，因为因为毕竟我们讲这个灶呢，管的是事业啊，还有财运的部分哦，就比较容易呢，会有一些事端哈出现，所以呢，火星日呢是要比较慎用的哈。再来呢，就是礼拜四的部分哦，那礼拜四这一天呢，我们会逢到的是天福日，天福日这一天也是适合。 放水哦，所以你看哦，在这个礼拜是有很多日子是适合放水的日子哦。所以上周呢，有有这个做安水的朋友呢，在这个礼拜就可以适当去做放水哦。那我们在这个礼拜呢，呃，天福日礼拜四哦，可以放水的话呢，就是在我们的这个西北方哈，所以跟这个东南方哈，那西北方是针对正财。 那东南方呢是针对偏财，所以如果你要放放水的话呢，我们就可以在这个礼拜呢，好礼拜四，好，的午时，好慎用，好吗？好，那尽量这一个盆子一样不要过大，因为我们怕它会蒸发，因为午时的这个热度是比较强的，好，所以尽量。 碗呐，或者是容器不要不宜过大，我们不要贪，好，所以仪式呢，紧急用，啊，但是呢，我们切记哦，人不贪，啊，够用就好了啊。那再来就是礼拜五哦，那礼拜五这一天呢，我们逢到的是游货日，那游货日呢，这一天呢是可以嫁娶的，啊，那但是哈是不宜去祈福，还有求子嗣。 啊，所以因此呢，这一天，尤其是针对如果要还愿的朋友啊，或者老师也会建议就是还一下会比较好哈。再来就是礼拜六，那礼拜六这一天呢，我们逢到的是天赦日哦。那天赦日在一年当中大概就是只有四到六天，那也是比较难得的日子。那当天同时也逢到的是二元三将，所以是难得非常适合可以补运啊的日子。 在当天非常大力土葬啊，所以有需要的朋友啊，家人呢就是很适合，OK，可以挑选这一天。那在这一天的这个日子呢，也非常适合，如果需要呃补孕呢，你就可以用补孕金啊，那记得在上面一定要写上你的姓名、地址啊，那这样子这个功效呢才会在。好，那再来就是礼拜天哦。 那礼拜天这一天呢，我们会逢到是一个新的节气，也就是夏至，在这个早上的五点四十五分呢，会逢到这个新的节气。那在当天，同时也会有一个气，这个新的气象哦，就是我们的这个日环食哦，在台湾地区的朋友呢会看到的。所以呢，一般逢到这个日环食这样的一个这个景象的时候呢。 仪式是不取的，所以在通书上的一个记载呢，在当天尽量大部分，呃，不管你是想要做任何的交易啊，或者是任何的嫁娶各方面的任何红字，老师建议都是删除，在当天就不要去选择哦。好，再来呢，让我们来看一下。 在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友？首先呢，第三名呢是我们属龙的朋友，那第二名是属兔子的朋友，而第一名呢是属老虎的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那在这个礼拜呢，你们的人气呢是相当的旺盛，所以请你善用你的这个呃亲和力，好，因为呢在做任何的事情，基本上呢都是无往不利的。 那如果说你是想要就是，呃，招一些那个人来跟你做投资啊，或者是说是想要的业务上的一些行为的话，尽可能呢是要用成双成对的方式去去做，有一个人是去做黑脸或者是白脸，哦，一个人去做说服的动作，一个人做反对问题的动作，来让对方觉得一个是在做推。 一个做拉，哦，让对方来去看，那这样子的话，会比较能够有说服力，哦，那可以也比较能够把一一一个戏唱的比较好。那再来就是说，老师会建议这三个生肖的朋友呢，在这个礼拜呢，尽可能的去拓展你的人脉，因为呢，在这个礼拜你的人脉呢，很容易呢会转化成你的钱脉，而钱脉呢。 也会是让你运势强强棍的一个主要因素哦。好，再让我们来看一下，在当周个别生肖呢，所要特别留意的项目又有哪些吧。首先呢，第一个生肖是我们属老鼠的朋友，在这个礼拜呢，是必须要以德服众的。所谓的以德服众，就是请你务必不要说一套做一套。如果你老是这个样子的话，大家是不会对你心服口服的哦。 好，所以呢，切记哦，不要在这边说别人的坏话，然后你自己也犯了一模一样的错误，那这样真的是很要不得的。好，那再来呢，属老鼠的朋友啊，在这个礼拜呢，要特别留意的天数呢是礼拜六哦。好，还有要特别注意你这个礼拜的饮食哦，吃东西的时候要细嚼慢咽哦，不然呢，你消化不良，容易呢有胀气的一个问题哦。 还有喝水，慢慢喝，不然呛到的机会特别多哦。再来呢，就是我们属牛的朋友。那属牛的朋友呢，在这个礼拜呢，是属于四平八稳的一周。对你来讲呢，大部分的事情呢，都是属于很容易就可以就擒下手的，所以其实没有什么太大的问题哦。主要的部分是你会觉得，因为太容易了，所以你会失去一点方向，你会反而会觉得好像。 这个礼拜我不知道我的主轴是什么，嗯，会变得比较散漫一点哦，所以老师会建议属牛的朋友在这个礼拜不要让自己有一点好像就是放牛吃草，然后就有点无所事事的哦，漫无目的的漫不经心的，这样子会有点太浪费你的时间哦，我还是一样要督促自己一下。那在这个礼拜呢，要留意的天数呢是礼拜天。 尤其呢，就是如果是跟家人出游的部分呢，开车的部分一定要注意周边的一个车况，不然的话很容易会出状况哦。好，再来呢是下一个生肖是属老虎的朋友，那在这个礼拜呢是属于稳如泰山了，做的是四平八稳的，呃，不管你说什么话啊，或做什么事情呢，都是蛮有分量的啊，因为呢人家会觉得。 你说的好有道理哦，那，呃，你不管举的例子啊，或者是你说的一些事情啊，哦，他们都会觉得嗯，非常的，呃，确实哈。那你做的事情呢，也非常的到位，所以在这个礼拜，你会对自己的那个呃自信心的部分呢，会提高蛮多的。那老师会希望呢，你在这一份自信呢。 要持续下去，因为对属老虎的朋友而言呢，自信对你们来讲的话是一个定心丸，好，也可以让你们就是脾气呢能够收敛的一个很主要的一个东西。好，那在这个礼拜，因为你们的运势其实是相当旺盛的，所以其实在这个礼拜应该算是很开心的一个。 一只老虎，所以应该算是笑眯眯的一只猫吧。好，那在这个礼拜，老师建议呢，属老虎的朋友哦，可以不妨呢多出游哦，因为多出游的话呢，对你来讲是非常有利于让你可以嗯，让运势呢更加的旺盛一点的哦。好，再来呢，就是我们属兔子的朋友。 那属兔子的朋友呢，在这个礼拜呢是属于受到瞩目的一周哦。那这个受到瞩目呢，会让你有点会觉得有点难以招架。那主要是因为你会觉得，我忽然不知道要给什么东西给别人，因为别人忽然把所有的 attention 都放到你身上了，那怎么办？我好像是不是不够有才啊？好，所以这个时候呢，你会。 突然呢，督促自己，我要赶紧的把所有的这个，呃，所有我身上能够使的东西呢，都把它给，呃，丢出来。那这个时候呢，老师会建议啊，有的时候你会，你就会发现呢，我们平时呢是必须要去强化自己的，比如说我们讲的就是台上可能就只有十分钟，可是你。 台下可能是十年功，对不对？所以呢，这个兔属兔子的朋友，平时呢就应该要多去，嗯，阅做一些阅读啊，或者是说跟工作相关的，那这样子才可以让你受到这个瞩目的时候呢，你需要这一个技能的时候，你才有这个力道可以辅助你，啊。 那属兔子的朋友，在这个礼拜没有特别需要留意的地方哈，也没有需要留意的天数。那唯独就是你自己呢，要注意自己的那个呃步调，不要乱了你的手脚哦。因为主要是因为你忽然受到这个注目，你就会忽然有点害怕。那不要让大家看到你害怕的那个样子哦。这这个就是不然的话。 就会有点小缺失咯。好，好，再来下一个生肖是我们属龙的朋友。那属龙的朋友呢，在这个礼拜呢，是属于必须要开启你感官的一周。那我们讲的感官呢，不外乎就是我们的那个呃眼鼻，好，舌耳这些，那五官的部分，尽可能去把这些感官呢都开启。 多去看，多去听，哦，能够把这些感官呢，都都把它开启的话呢，呃，它可能会有助于你在工作上。那看就看你的工作是什么。比如说，如果你是做呃这个心理智商的，那你可能要多去聆听，你要多去看，啊，包括如果你是医生，你要去看这个病症，你要去看这个病人的状况，你要去做研判，那你也必须要多看你的眼。 甚至你要去用你的鼻子去嗅觉，好，比如说它有什么状况啊什么的，好，要尽量的把这个感官呢，把它全部都要开启。那它对你的工作上一定会有帮助，好，包括如果是厨师，你也会需要用到感官。所以在这个礼拜，不管你是什么样的职业，请你一定务必要将你的感官呢开启到最大值。 因为它一定会对你有所帮助，你一定会从这当中获到更大的启发。好，那在这个礼拜呢，属这个龙的朋友呢，也没有特别要留意的天数哦。好，下一个生肖是我们属蛇的朋友，在这个礼拜呢，是属于时机来到的一周，也就是在这个礼拜，你会发现，哎，我想要做的事情，我可以开始执行了，真的可以开始做了。 那就赶快放马去做喽，呃，不要呢再 pending 了，也不要再等待了，因为那个时间就是现在。好，那我们呢属蛇的朋友呢，在这个礼拜呢也没有特别需要留意的天数，就是不要蛇行，好，也不要顾左右而言了，好，也不要去在意别人怎么看你，因为你最大的一个问题就是你太在乎别人。 的看法，哈，而忘了就是自己真正的想法，所以在这个礼拜抛开别人的这些想法，专注于你想要做的事情去成就它，因为时机已经在这边了。如果在天时地利人和的状况下你还不去成就，那你要等到什么时候？好不好？好，下一个生肖是我们属马的朋友。那属马的朋友呢，在这个礼拜呢是属于相辅相成的一周哦。 那相辅相成呢，也就意味着就是你不能够，单靠自己，你必须要有别人来配合你，这样子你们俩一起的这样子搭配，才能够呢做得更好哦。所以请务必要知道，teamwork 在这个礼拜会是你主轴，所以务必不要单枪匹马，一定是要，呃，就是找一个 partner 或是。 找一组人跟你一起合作，好，大家一起做，那这样子才会有更好的一个 output，好，更好的一个结果出来。那属马的朋友在这个礼拜要留意的天数是星期五。下一个生肖是我们属羊的朋友，属羊的朋友呢，上一个礼拜的运势是相当旺盛的，那到了这个礼拜呢，就相当的奇怪，反而呢变成的是绑手绑脚的一个状况。 为什么会这个样子？这个绑手绑脚呢，来自于你的内心的心魔，因为你开始觉得来的太容易了，然后你会不相信，所以请你要务必相信自己，啊，因为人最大的敌人往往都是自己，你不可去相信怀疑，一旦你开始质疑了，啊，你才是困住自己最大的那一个敌人。 所以，请你务必要相信自己，好吗？那在这个礼拜呢，要留意的天数有两天哦。第一个是星期一，第二个是星期三。好，那请你突破自己，那不要把自己困在自己的心魔里哦。那下一个生肖呢，是我们属猴子的朋友。属猴子的朋友呢，在这个礼拜呢，是属于要追溯根源的一个礼拜。所谓的追溯根源，是不管你要做什么事情，或者是你要探讨什么议题。 请你都要去找到它的根源，找到它的原轴，这样子你才能够真正的去做发想，或者是你才能够真正的去理解它的本来的本意。好，那再来就是呃，或者是你想要理解一个问题，也是一样的。好，所以对于属猴子的朋友呢，在这个礼拜。 啊，不管你在处理事情的态度，或者是做什么事情，都是要去追溯根源。啊，有点类似就是打破砂锅问到底。在这个礼拜是要不断的去反推，为什么？啊，因为透过很多的为什么，怎么会这样？Why？你才可以得到更多的答案。那这些答案呢，会让你进步。所以在这个礼拜不要害怕问为什么，因为。 不懂并不可耻，如果你害怕问，那才是最可耻的，因为你不愿意去承认自己是无知的。好，那这个礼拜呢，属猴子的朋友呢要留意的天数哦，有一天啊，就是礼拜二，所以要留意，相对的要留意一下。再来呢，就是我们属鸡的朋友，属鸡的朋友呢，在这个礼拜呢，会面临就是比较容易会有交往过正的一个状况。 尤其是针对如果你是上司或者是主管哦，你对于部署的部分呢，会特别的比较严苛一点，所以特别要留意一下，不要让自己处于像斗鸡的一个状况。那尤其是在礼拜三、礼拜四，你特别会比较精神紧绷一点，建议就是多喝一些清茶或者是无糖的咖啡，让你的神经可以不要那么紧绷。 那在周六的部分，会建议你别加班了，是留在家里哦，放松会比较好一些。好，所以属鸡的朋友，请务必听进老师的话哦。好，再来呢，下一个生肖呢，是我们属狗的朋友。属狗的朋友呢，在这个礼拜呢，会比较容易有害怕失去的一个状况，也就是你得失心会很重。所以这个问题呢，老师想了一下。 我觉得要跟你们分享的就是，不如用另外一个角度去看。我们在呼吸的时候，是不是做吸跟吐？那你会害怕吸进来的空气要吐出去吗？不会嘛。那既然你不会害怕吸进来的空气要吐出去，那你为什么会害怕失去呢？你在失去的同时，你一定会在得到其他的东西，只是你可能在当下。 你还没有意识到而已，所以属狗的朋友不要害怕你眼前可能要失去的东西，因为你一定会得到其他的东西。你得到的可能是经验，你得到可能是一个很惨痛的一个教训，但是它会让你从这当中学习到东西。不要害怕跌倒，不要害怕这个伤害，或者是害怕失去什么，因为这个东西它可以让你。 从当中得到宝贵的指示，好吗？那属狗的朋友呢，在这个礼拜啊，要留意的天数是星期四，心灵上面可能会比较低潮，所以建议可以多听一些激励型的音乐，也就是不要过慢、比较 tempo 强一点的，那这样子可以让你的心情亢奋一些、振奋一些、高昂一些。好，再来呢？ 最后一个生肖是我们属猪的朋友。属猪的朋友呢，在这个礼拜是属于比较低调型顺行的一周哦。那这个低调顺行，也就是代表说，其实在这个礼拜，大部分事情是算还蛮 smooth 的一个状况。但是老师会建议，就是我们属猪的朋友，在这个礼拜可以的话，你是要低调的一个作风，因为如果你太过高调的话，它可能就不是这么的顺行了。为什么会这么说？ 因为太高调的话，人家会注意你啊。那注意你的时候，可能就会塞太多工作给你啊，或者是说会开始变得比较 picky，或是找你麻烦啊，诸如此类的。所以在这个礼拜，对你来讲低调，然后这个 spotlight 不要在你身上，对你会是比较好的。spotlight 在你身上，就感觉就是要先抓你开刀了嘛。 是不是？所以属猪的朋友，这个礼拜记得低调一点，那个镁光灯一下先到别人身上，好不好？好，那这个礼拜要留意的天数是星期五，知道吗？好，最后呢，让我们来看一下在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。首先呢，第三名呢。 是我们属牛的朋友，那第二名呢是我们属马的朋友，而第一名呢是我们属蛇的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那在这个礼拜呢，你们的桃花呢是正旺的，所以呢，老师会建议就是，尤其是已婚的朋友，尤其是像呃夫妻呀，或者是呃那个已经交往一阵子的朋友哦。 那这几个生肖的朋友，老师建议你们可以好好的去互动，甚至是去沟通。如果说是有想要一起创业啊，或者是一起去呃共事的话，是不，是可以的哈，因为可以就是呃同心，然后就是是无往不利的，基本上是可以有不错的一个状况跟跟成效。 那如果是属于就是暧昧期啊，甚至就是还在追求当中的，在这几个生肖的朋友来讲，其实在这个礼拜，老师会建议就是可以加快一下脚步。那你这个加快脚步的话，就是因为是属于胆量比较不够，所以在这个礼拜是属于你需要把自己推出去的，不要那么被动哦，尽可能就是因为嗯。 不够坦白，你必须要让自己坦白一点，把自己的心声吐出来，不要老是把自己的想法呢都窝在心里面后那把自己的这个爱意呀，啊，或者是不管你是情愫，或者是担心对方的这个情形啊，都把它表述出来，那这样子对方才可以真的很确实的感受到，那这样子感情也才可以真的是升温哦。 好，那如果是就是未婚的朋友，好，那未婚的朋友呢，你们也不要急啊。在这个礼拜呢，老师会希望呢，你们可以透过呢，稍早呢，老师讲的这个呃开运的方式呢，啊，前面讲的一些开运的方式，透过这个放水的方式啊，或者是一些辅助的方式，来帮自己呢，啊。 祝虎元好。以上呢是我们当周的这个生肖运势周报。喜欢的朋友呢，请务必呢帮老师按下订阅小铃铛、加赞，还有分享出去。那有需要咨询的朋友呢，可以透过上方呢的微讯号加入老师，或是透过下方的官网呢与老师联络。我是金怡老师，欢迎大家呢下周六准时呢十点。 首播。下周见喽，拜拜。